Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk sahabat-sahabat saya yang berbeda agama Baik yang berada dalam negeri maupun luar negeri Tetap semangat Semangat berkarya Menghibur diri pribadi dan orang lain Dan kita saling bekerja sama Saling membantu, saling support, menyupport Insya Allah channelnya Maju Sukses Ya sahabat-sahabatku, sahabat pemula Ataupun kawan baru ataupun kawan lama saya tak bosan-bosannya melihat muka saya yang jelek inilah Bang Etoy, Bang Suri Etoy bila mana ketemu di jalan panggil aja Etoy oke nih di kesempatan pagi ini ya sebelum saya jalan nih siapa saya mau jalan vlog ya biasa keliling-keliling Jakarta saya akan memberikan tip ya tip untuk sahabat saya pemula dari pemalu nih untuk uh, supaya uh, video kita banyak yang menonton, banyak yang menonton dan menambah jam tayangnya. Coba diusahakan uh, dua menit pertama ataupun tiga menit pertama bikin video kita yang unik, yang unik, yang unik, yang bikin penasaran orang dan bikin orang betah nonton video kita. Yuk, kita buktikan. Bisalah, bisalah. Ya. Coba atau ya saat eh, 2 menit 3 eh, menit eh 3 menit 3 detik atau 30 detik bikin video kita yang lebih menarik biar orang betah menonton channel kita video yang kita upload ya kalau bisa satu menit atau tiga dua menit ya yang unik unik dari yang lain ya sesuai dengan kreasi masing-masing lah ya terserah situlah yang penting unik lucu dan bikin penasaran orang yang melihat dan bikin betah melihat video yang kita upload sahabat sahabat tuh. ya itu bakalan uh, banyak yang nonton video kita dan uh, jam tayangnya agak bertambah karena apa mungkin kan orang penasaran wah bagus nih videonya apa gimana nih lucu nih ketawa seneng ini ini apa gimana otomatis kan dia mau tadinya mau berhenti di dalam dua menit ataupun satu menit setengah bisa bertambah sampai tiga sampai empat menit sampai lima menit ya syukur-syukur nontonnya sampai selesai oke semoga bermanfaat tetap semangat semangat berkarya yuk maju bersama sukses bersama tunjukkan kita bisa oke terima kasih I love you